Sua amiga deu, sua prima deu. Perdeu o maior fodão, pegou deboches. Porque sua amiga deu, sua prima deu deu maior fodão, bebê tossiu.